Liebe Luzernerinnen und Luzerner, während der vergangenen drei Wochen hat das eidgenössische Parlament hier im Bundeshaus tagt. Im Ständerat ist hart, aber fair diskutiert worden. Der Voranschlag, die Rentenreform 2020, aber insbesondere auch die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative haben zu ganz harten Diskussionen geführt. Das sind nur einzelne Pinselstriche, die die Politik von unserem Land prägen. In meinem Sessionsbericht, aber auch in meinem Newsletter erfahren Sie mehr zu der Dezember-Session. Auch im nächsten Jahr gibt es viele Herausforderungen, die unser Land prägen. Und ich freue mich, für den Kanton Luzern und die Schweiz anzupacken und umzusetzen. Ich wünsche Ihnen in der Adventszeit alles Gute und ich freue mich, wenn ich mit Ihnen ins neue Jahr starten darf.